parto frutta banane 73 centesimi al chilo poi abbiamo il mango 74 centesimi al pezzo ananas 1,70 al pezzo watermelon kiwi kiwi al sacchetto 67 centesimi peperoni 3 per 82 centesimi anzi sono sì, tre, tre colori cassettina di uva 3 pound anche in italiano è cetriolo 43 centesimi a pezzo ah, l'astuga iceberg 43 centesimi a pezzo riempire sono un pound 4 pezzi 5 altrimenti questi qua piccolini 300 grammi 79 centesimi cavolfiore cavolfiore al pezzo 79 questo broccoli 46 centesimi al pezzo questo lato questa è una zucca un pound al pezzo le zucchine 2 al chilogrammo carote 40 centesimi al chilo bel sacchettone di carote 40 centesimi melenzano un po' carucce 70 centesimi a pezzo andiamo avanti andiamo a vedere quell'altra zona lavoratori sconto 16 pound a pezzo quello da tavolo 12,50 altrimenti abbiamo i televisori questo qua è sconto non è sconto è a 3,99 chi ha la carta club card è 3,89 eh, 50 polli semplicemente questo 43 pollici 349 ah tanto per dirne una questa è conseguenza Brexit Covid non fa le mezze cose cereali di tutti i tipi 1,50 1,90 2,50 anche un pound manco 83 centesimi Cirios Cirios 2 pound della casa 1,50 caffè di chicchi questi 30 euro da macinare 4,10 3,50 3,50 370 lavazza lavazza cucinato 10 sterline 10 pound espresso lavazza 17,50 media sono 2 pound latte condensato 70 centesimi sul pound come vi è poco del vediamo gli scaffali ancora vuoti patate alla cipolla 88 centesimi Pringles di tutti i tipi a 2,50 questi sono nuovi 3 pound questi sono quelli vecchi 1,50 1,50 1,50 questo è il reparto squash questi sono dei succhi da diluire con l'acqua praticamente con una bottiglia di questo si fanno una decina di litri di, di succo due pound qualche pack sale aceto e formaggio un pound e 50 queste qua sempre multipack 99 cheese 80 centesimi queste 6 pacchetti 2 eh, sono sale, due cipolla e due aceto, 80 centesimi. Scaffali vuoti, ancora scaffali vuoti. Situazione non proprio delle migliori qui in Inghilterra. Tutto vuoto. questa cosa è birra birra 1,50 la bottiglia 1,20 Champion vediamo quelle italiane dove sono quelle italiane qua c'è qualcuna italiana la strada Stella Artois 1,69 Heineken 1,69 Casse ah, Moretti 1 2 pound la Desperados 2,60 il bottiglione bello grosso bello grosso ma birra moretti questa di qua 6 pound Bex 13 sterline la cassa corona 11 sterline alcol di tutti i tipi perché qua in Inghilterra l'alcol non deve mancare ma nonostante tutto ci sono molte sezioni vuote variano molto non meno di 4 stelline pane vuoto abbiamo questo cannone vuote vuoto vuoto cornetti pacco di cornetti 8 95 centesimi oppure questi che sono pine chocolate 95 centesimi sezione pane ancora scaffali mezzi vuoti questo di qua bello grosso un pound e 15 già affettato oppure panini 70 centesimi questo 70 72 tranne questi che sono a formaggio un pound latte insieme latte muta questo 79 centesimi 79 centesimi la cassa sezione accostata alle torte, le stanze e decorazioni di ogni tipo. Preparati per torte qua saranno un pound non saranno sono un pound prezzi un po' confusi però uova vuote sono queste 1,69 sono uova da 12 free range e delizio pasta penne da mezzo chilo 29 centesimi spaghetti 20 pasta, pesco varie formate 53 57 anche la lasagna pasta parilla e 1,20 napolina 1 pound De Cecco 1,55 questa è buona l'ho provata è di grano duro ed eccezionale eh, da quest'anno si possono trovare anche le orecchiette qua in Inghilterra 1,15 gli gnocchi 2,30 la polenta 75 salsa eh. salse di tutti i tipi pesto pesto pesto pesto fagioli 22 30 sono fagioli con salsa non sono male tipici inglesi ravioli falli vedere preparati scatola in e 1,10 Questo è Spaghetti con salsiccia. Spaghetti con salsiccia 70 centesimi, pronto al voi. Spaghetti bolognese che sono 10. Sono 10. Spaghetti pronti all'uso. Tagliati. Tagliati 35. di anellette siciliane eh? 35 centesimi oh. fagioli con salsiccia 1,10 Maio, Maio dai 69 centesimi a un massimo di sono bottiglioni formato famiglia salsa salsa salsa 2 pound 1 50 queste 48 centesime sour cream tanto bottiglione un pound più piccolo 65 questi della Enz gli 80 gli 80 pomodori pelati 28 centesimi 42 cilio io 3,50 4 barattoli fagioli e legumi di tutti i tipi olio di oliva 6 pound quello buono 6,50 sempre buono 4,50 con la crema e eh, vabbè o questi sembrano più olio di semi che olio extravergine d'oliva loro dicono un litro 3,40 pound fatto grosso ma gli scaffali vuoti canne al pezzo e al peso questo ad esempio è 16,27 2 kg e 327 grammi hamburger sausage salsicce di ogni genere latte latte bottiglione quant'è 2 litri 272 solo un pound e 9 in Italia un litro di latte costa più di un euro qua 2 litri e mezzo 1,10 euro ah, guardate questo 3 litri e 4 ne bevono poco latte in inglese 1,50 sono 1,70 euro 4 litri e mezzo di latte salutiamo noi andiamo a pagare ciao ciao a tutti